Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Amang Sia dalam Buletin Tahu Berita humor terkini, terupdate, dan terpopuler 100% humor Berita selanjutnya, gempa bermagnitudo 7 terjadi di Lombok Utara. Gempa terjadi di kedalaman 100 meter arah timur laut Lombok Utara. Maka dari itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. No! <laughs> no! Berita selanjutnya dari Lombok Barat. Gempa susulan terjadi pada minggu pagi, dan kejadian tersebut membuat warga sekitar panik. Berikut kami sajikan cuplikan detik-detik terjadinya gempa. ha hmm. <laughs> <laughs> Demikian Buletin Tahu kali ini. Saya, Amang Sia, dan kru yang bertugas mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan kata atau tempat yang kami sebut namanya juga bercanda. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Lombok Utara. Maka dari itu, pemirsa, Gempa bermagnitudo 7 terjadi di Lombok Utara. Gempa berlokasi 27 km arah timur laut Lombok Utara dengan kedalaman 27 km. Gempa, lokasi gempa terjadi 27 km arah timur laut dengan kedalaman 50 meter. Maka dari itu, 50 meter dengan kedalaman 50 meter. Lokasi gempa terjadi 27 km. Lokasi gempa terjadi 27 km arah timur laut dengan kedalaman 50 meter. Maka dari itu, BMKG memberikan peringatan dini tsunami.